الو الو مساء الورد على اي حد بيشوف هذا الشيء ان البني ادم يكون professional professional اللي هو احترافي في مجال العمل او في بيئه العمل professional معناها nice and يعني لطيف ابروبريت يعني مناسب او مش معنى ان الشخص بيتصرف باحترافيه ان هو يكون بيتطاول او ان هو يكون قليل الذوق او انه يكون بيزعق بروفيشنال مينز ذات يو شود بي نايس اند انتراكت with uh, appropriate behavior معناه ان انت تكون مود، مش معناه ان انت تكون uh, impolite مش معناه of course مش معناه ان انت الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع الاخرين بتعكس حقيقتك انت كشخص اكتر ما بتعكس حقيقه المكان اللي انت عامل بتعالي او بتطاول او بقله ذوق او بزهق فده بيعكس حقيقتك انت كشخص اكتر ما بيعكس حقيقه المكان اللي هو موظف استقبال في مكان او سكرتير او آه، في مساعد بس يعني. بتعكس حقيقتك كشخص انت بتعكس حقيقه المكان والطريقه اللي هم بيتعامل اللي المكان ده المفروض بيتعامل بيها مع الاخرين وبتتصرف بطريقه واسلوب مناسب ثانك يو باي باي